Te invitamos a formar parte del Developer Voz 2013. Tú también puedes subirte a bordo por YouTube Live. En este reality vivirás todo el aprendizaje, la emoción y la adrenalina que experimentarán 10 grupos en solo 3 días creando soluciones y aplicaciones innovadoras utilizando las tecnologías de Google. No te perderás nada, ya que estaremos mostrándote en vivo cada etapa del desarrollo que llevarán a cabo los participantes. El Developer Bus es social, podrás interactuar en todo momento desde Google Plus con los equipos y mentores. Tú también serás parte. Tienes reservado un asiento, te esperamos en vivo. Bienvenido al Developer Bus.